Если в глаза ты посмотришь мне сейчас, Значит, вновь все как будто первый раз. Я шел к тебе так долго, и признаться нелегко легко, что я прятал в сердце глубоко. Две души, два огня, я помнил это, где бы не был я. Две души, два огня, соцепока может сердце охотнами согреться. Три души, два огня, крели ночью и при свете дня. Две души, два огня, путь со мной не оставляй меня. Только поверь, что тебя я не забыл. Знаю, не прав, что так долго не звоним, Объяснить все просто только правды нет в словах. Я растаю на твоих губах. Две души, два огня. Я помнил это, где бы не был я. Две души, открытого огня. Сердце Бога может сердце, хоть на миг согреться. Три души, два огня, грели ночью и при свете дня. Две души, два огня, phút sau ngồi như tao lại mình ra từ đây tôi suy tôi vào cái nhà Какие ночи просветит дня Две души, два огня Путь со мной не оставляй меня